Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Lunywenywe kata ya Lwandeti wilayani Matete katika kaunti ya Kakamega baada ya mwanamke mmoja kumuua mmewe na kwa kumchinja na kisha kuifungia maiti yake ndani ya nyumba kabla ya kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha Malava. Amunya Otieno amevalia njuga taarifa hiyo. Kulingana na juza Rosemary Wasonyoha, Mwisho alikuwa na mwanawe Alex Fuko siku ya Jumamosi jioni, na hiyo jana aliondoka kwenda kanisani bila kuonana naye, ila muda mfupi baada ya kurejea kutoka kanisani, maafisa wa polisi waliwasili na kufululiza hadi nyumba ya mwanawe iliyokuwa imefungwa kwa nje na kufuli na kuvunja mlango kabla ya kuipata maiti yake, baada ya mkewe Beatrice liaka kujiwasilisha kwa maafisa hao. Kutoka kwa kanisa nimekaa hapa, nimefungua ng'ombe, nimefunga huko, nimekaa kufika saa nane saa tisa tunaanja kujaribu simu yake, kupika ni mteja, kupika ni mteja. Ni gari ya, ya polisi ilikuwa imefika hapa, gari napita straight, polisi wako wamejaa gari. Sasa wanafika hapa, wanauza hapa hii boma ya Wasonyoka eh. Na kuna kijana Alex Fuko amekufa, nimesiangaa tena, ilikuwa mjinga, wanakimbia wanapeleka gari huko, leta mtalimbo, leta na nyundo alifunga akaweka kafuri kubwa na naenda sasa. Ukipita hata kwa mlango hapo, huwezi kujua hata mtu ako nyumba kwa nyumba. Sasa mimi akili yangu yote nilisema tu ameenda wapi? Kazini, kwa nyumba fungua, mtoto yangu amekufa. Walichinja tu kama wanachinja kama ng'ombe, kata kata huko akakata miguu Familia hiyo imedai huenda mwanamke huyo aliwakodi watu waliomsaidia kumuua mmewe na kuvikata baadhi ya viungo vya mwili wake. Sijui jioni hiyo alienda kutafuta makaidi, imeshindwa. Ndugu yangu amechinjwa, amekatwa mabega hivi, ukimwona unafikiria ni ng'ombe, amelala kwa damu. Huyo mwanamke amebeba kila kitu kwa nyumba. Kijana alikuwa amejipanga kweli. Huyo mwanamke alalangi njaa kwa hiyo nyumba kuzozana kweli iko, lakini ndugu yangu namjua anakuanga na nguvu. Huyo mwanamke sidhani kama alikuwa peke yake. Huyo kijana ako na nguvu, namjua. Hata kama mtu anakatwa katwa, lazima anaweza kupika nduru. Maajabu ni maajabu. Hatukasikia jambo ambalo linakuja na statement ya kwamba mwenzetu alipika nduru na akakosa usaidizi. Hatujui mwenzetu alitenda nini ndio awachwe hivyo na achinjwe hivyo au wawe hivyo kama kinyama. Tunalia mno. Kwa sasa jamii hiyo inalilia haki ikitaka wahusika unyama huo kukabiliwa kisheria. Na ukiona mwili wake jinsi imekaa, hata kama ni mwanamke hawezi kutenda hivyo peke yake. Nataka polisi waliokucha mahali hapa wakachukue hadua haki ya Alex ibatikane, Na hii iko wazi kwamba walikuwa na mke wake. Lahani hata huyo mwenye ametenda kitendo hiki. Na kulingana na hayo serikali ichukue mkondo na haki ya boma hili kwa ajili ya mpendo wao ibatikane. Nimelaani kio kitendo nikisema, serikali tufuatilie maneno tupate haki ya ndugu yangu Fukwa. Joseph Amnyotieno, West TV Matete, kaunti ya Kakamega.